命を懸けたラーダの攻撃でバリアの効果が低下しバーチャルダイバーランドは消滅の危機を迎えていたマジカルステーションへの脱出を急ぐケントたちの行く手を阻むかのごとくデリトロス・アイが現れケントは仲間たちを助けるため活路を開くべく13体のウェブナイトとともにデリトロス・アイに立ち向かうホーミングしちゃった ソウルキャノンエレクトリックランタイダイルスパイナルカッターートウェーブハウリングゲイザーアクスノーバグラディオンビクトリーザー壮絶な戦いの末ついにビクトリー・ザンがデリトロス・アイを消滅させた今ピョコみんなカロンの頭に手を置くピョコ ジカルステーションへ消えていくぞバーチャルダイバーランド最後だ俺たちにもう帰る場所はないさよなら俺たちのダイバーランド 希望の明日デリトロス城を目指せダメだ眠れないや。 おじいちゃんへとうとうバーチャルダイバーランドが消えてしまいましたたくさんの思い出と一緒にこれから私たちは私たちはカイトくんいつの間に葵ちゃん僕たちどうなっちゃうのかなリュウとやデリトロスに勝てるのかな本当のダイバーランドに 帰れるのかなカイトくん大丈夫きっと帰れるわ本当ええ思い出してみてカイトくん私たちはデリトロスに心だけじゃなくて体ごとデリトロスゲートに強制転送されてバーチャルダイバーランドにやってきたうん初めて見たバーチャルダイバーランドは廃墟だったわ電気も水道もガスもコンビニも病院もない 家族も友達もいない世界でも私たち力を合わせてなんとかやってきたじゃないおりゃ こともあったわ 友達に笑われちゃうわよ 別れの時が来ましたお別れってどういうことあなたまさかこれが僕の本当の姿ださようならみんなに会えて嬉しかった ちを応援してくれてるわでもあのリュ竜トに勝てるのかな僕たちリ竜斗うん全ての準備は整った <laughs> ついに最強の力を手に入れる時が来た 初めて会った時から随分楽しい思いをさせてもらったぞケント結城健人だね誰だお前教えてあげよういつの間に 私は竜とウと君を倒すために生まれたデリトロスの戦士さ兄ちゃんゲームをしようケントゲームそう君と私どちらが優秀なウェブダイバーなのか勝負して決めようじゃないかケントやる必要はないよこいや君は絶対やるよどうしてそう思うんだ 私は君だからさ何言ってんだお前よしゲームだかなんだか知らないけどやってやるぜデリトロスの仲間なんか許さない期待してるよケントリュウトここは何なんだビクトリーグラディオン 今だケントグランブレードビクトリーー何ビクトリー・ザンがかわされた。 当然だこの竜とは結城健との戦闘データをもとに生み出された最強のウェブダイバーなのだからななのになぜなぜ私はケントに勝てなかったのだ 竜は強いわケント君より強いかもしれないうんでもケント君は諦めなかった強くなろうと一生懸命特訓したじゃないへっへ行くぞケン 足の切りこれならどうだってんさすがに二段攻撃は避けられないみたいだなそう特訓を重ねた剣との成長は私の予想以上に早かった 遅い遅いやっぱりすごいスピードだどうすればいいんだどうすればヘへさすがに二段攻撃は避けられないみたいだなそうかグランド 度やっても同じことさ私にビクトリーは通じないビクトリー今だ撃てグランビクトリーシュート二段攻撃とは素晴らしいよ結城健 グラディオン流ヤシの実殺法だケントはさらに成長を続け我がしもべラーダまでもこグラディオン起きろケント 強さの秘密を知るまでは何百回何千回でも気絶させてやる殺すのはその後だ食らえ待てかばい合いが好きな奴らだ愚か者めケントとグラディオンを見捨てれば自分は助かるのだぞそんなこと絶対にしない友情など無駄無駄無駄 ジャンは大切な友達だ友情をバカにするな何なんだこの光は 信じられないパワーだこれが友を思う力友情の力だ友情そんなものが力になるというのか、たとえ自分がどうなろうとも友達を救おうとする心友達を信じ助け合う心だ俺たちの力を何万倍何億倍にもするんだ見せてやろう私たちの力をエムチェンジ

秘密を知るまでは <laughs> 苦しんでいる者を守り悪を絶対許さない悪に絶対屈しないそれが正義正義だと正義の心がある限り俺とグラディオンは負けないビクトリー <laughs> なるほど正義の心か わかりましたリュウト様そしてデリトロス様ついにわかりました勇気ケントの強さの秘密がそうよケント君一人の力だけじゃないみんなが力を合わせてリュウトやデリトロスモンスターに勝ってきたのよウェブチェンジドラゴンアタックモード グラディオンキャノンモードスーパーラッールウェブチェンジイタリオンアタックモード ノバボ 待した程度でこのボートンを倒せると思っているのか何ビクトリーマキシマ発動 <laughs> 私とアイバリオ そして2人のウェブダイバーが揃った時真の力ビクトリーマキシマを発動させることができるのだグランド 必ず元のダイバーランドへ帰ろう俺たちみんなの力を合わせて行こう竜との待つテリトロス城へああ いよ来るかケントだがすでにグラディオンのデータは全て手に入れている Thank <laughs> y あの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝けるさ わして We are f へ向かう俺たちの前に迷宮と化したデリトロスゲートが立ちはだかるここを抜けなきゃリュートのところにはたどり着けないエンジェル今こそ力を貸してくれマジカルステーション発進だ 次回電脳冒険記ウェブダイバー電脳魔球暗黒のネットワークにプラス